Also eigentlich geht es darum, dass wir Glücksbringer sind. Wir machen uns auf die Suche nach Personen, die gern von uns beschenkt werden wollen und ja, lassen uns da unterschiedlichste Dinge einfallen, wie einen Tanz zum Beispiel, den man mit uns äh, gewinnen kann oder man kann ein Foto mit uns gewinnen, man kann von uns einen, ähm, einen Ausflug in einem roten Ferrari gewinnen oder also unterschiedlichste Dinge. Wir sind äh, der Fantasie keine Grenzen gesetzt.